Thank you. Bueno, yo estaba haciendo la conscripción en la compañía de ingenieros de depósito 601 y para fines de abril nos trasladaron a Comodoro Rivadavia y de ahí estuve afectado al puente aéreo eh, de transporte Hércules 630. en general hay gente acá que ha participado en las primeras agrupaciones de veteranos de guerra desde el 82, fines del 82 en adelante, reclamando asistencia social y médica, psiquiátrica, hasta los 90 en la que se dieron las primeras pensiones oficiales ya, ya bien armadas y a partir de ese momento se, se disgregaron las agrupaciones primeras en reconocidos y en los que estamos todavía esperando el reclamo que nunca llegó. Después hubo una serie de proyectos en el Congreso, alrededor de unos 20, que nunca prosperaron, siempre se postergaron por una u otra razón y a partir de eso decidimos eh, plantarnos acá hace casi ya bueno, un año y medio largo, un año y ocho meses, y seis meses, desde el 28 de febrero del año pasado, para reclamar la inclusión en las leyes para veteranos de guerra, en particular la 23848, pero todas las otras que está, en las que estamos tendríamos que estar también incluidos. grandes rasgos en la ley que eh, eh, les dio el derecho a aquellos soldados que mm, hicieron el servicio militar y estuvieron destacados en el TOBAS, que es el Teatro de Operaciones en el, TOM, en el Teatro de Operaciones Malvinas, eh, que cumplieron funciones y, y estuvieron destacados entre el 2 de abril y el 14 de junio, le da una pensión que es aproximadamente el salario integrado de un cabo, de un suboficial, eh, y, ese derecho lo tienen solamente aquellos que estuvieron en el territorio de Malvinas, no los que estuvieron en la zona aledañas o en, en el Toas. Está faltando una zona que es una franja de costa. Fundamentalmente se delimitó del paralelo 42 hacia el sur. ¿Y por qué el 42 al sur? Porque desde desde el paralelo 42, que es el límite norte de la provincia de Chubut, se emplazaron las bases de Fuerza Aérea, justamente Trelew es la primera base. De ahí para el sur, todo el resto de las bases se distribuyeron en la costa patagónica y todo el personal que estuvo cuidando de esas bases participaba del sistema de armas que le produjo a Inglaterra 2.000 millones de dólares en pérdidas materiales, con lo cual era suficiente motivo para que los ingleses quisieran venir y de hecho vinieron a la costa patagónica y fueron rechazados, porque no es que no vinieron. Eh, llega el capitán con el, con el coronel, que tienen que armar eh, dos secciones para ir a, a Caletolí, que había información digna que había desarrollado. Todo el personal que empieza a operar ahí adentro opera sabiendo que es un objetivo militar. O sea, si yo ataco desde una base a la flota inglesa, automáticamente te estás constituyendo un objetivo militar. Podés ser atacado en cualquier momento. Y eso es lo que define un veterano de guerra o un combatiente, por leyes internacionales. El helicóptero nos llevaría, que calculo yo, por la velocidad, no, tengo idea en este momento, unos 2.000, 3.000 metros. Y ellos ven el fogonazo y cuando llegamos estaba <laughs> diseminado por todas las costas. de alguna manera, no es solo veterano el que está delimitado dentro de un área geográfica, es veterano quien está cumpliendo funciones para la guerra en una zona de riesgo de vida. Eh, ¿Es factible que un casco esté aplastado por un accidente? Que no exista un cuerpo entero esa gente que estuvo desplegada en la costa sí entró en contacto con ingleses y los rechazó. O sea, el sistema defensivo implementado en la costa patagónica funcionó a la perfección. E, ese es el motivo por el cual tenemos que estar adentro. No hay documento que pueda decirse si acá está el peritaje que se hizo. Es decir, nuestros compañeros, nosotros tenemos eh, el parte del día, donde eh, son, son dados de baja del liceo militar en una misión de combate. al Senado de la Nación. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo concretamente y cómo se diferencian de aquellos que están del otro lado del pasado policial? Eh, los muchachos que, están del otro lado son los que hoy en día están reconocidos, cobran pensiones y, gozan de todos los beneficios sociales. En, concreto ellos se están oponiendo a que nosotros tengamos cualquier tipo de reconocimiento, ya sea eh, económico o de tipo social. Si yo hubiese que ellos tenían un reconocimiento, tenía que haber sido al mismo tiempo que estuvimos nosotros en el 91. Pero ellos aparecen del 91 al 2003, ¿cuántos años hay? Hay casi 13 años, 12 años. 12 años tuvieron que esperar para darse cuenta que eran, querían ser reconocidos. Estaban reclamando igualarse con nosotros, con nosotros, con los que combatimos en Malvinas, mediante un proyecto de ley de dos senadores de la Nación que quiere equipar a las 150.000 civiles que durante la guerra de Malvinas estuvieron en el continente los tienen que parar con nosotros, ...porque realmente combatimos. La ley Batero es el pedido, un proyecto de ley que hemos intentado y estamos intentando llevar adelante para que sean incluidos eh, como, con, con, esos beneficios de la ley a todos aquellos soldados conscriptos que cumplieron y estuvieron destacados en la zona del Toas, que ahora ellos pretenden tener los mismos derechos que nosotros, cosa que nosotros no, podemos permitirlo. Si el padrón nuestro era de 14.000 veteranos cuando volvimos de Malvinas, imagínate con los movilizados, ¿a dónde vamos a ir a parar? Se calcula eh, en aproximadamente 8.000. Llama la atención y uno tiene que decir, se calcula porque las propias Fuerzas Armadas no se preocuparon detenidamente nunca en hacer eh, y chequear eh, claramente qué cantidad de soldados tenían en esa condición. Pero se supone que son 8.000 soldados. Aparte los movilizados tienen que, no te digo que no tienen que tener un reconocimiento, pero no tienen que tener lo mismo, no pueden tener el mismo reconocimiento que nosotros que estuvimos en la isla. Ellos estuvieron en el continente, en, Río Gallego, no cruzaron el charco, como se dice vulgarmente. Estuvieron acá, no pasaron hambre ni frío, escúchame. Ni sufrieron el bombardeo, esa es la diferencia que para mí grande entre movilizados movilizado con nosotros. Hoy el proyecto está en la Comisión de Defensa esperando tratamiento eh, y, esperando condiciones eh, políticas principalmente para poder avanzar. Si bien hay situaciones digamos, distintas dentro de los teatros de operaciones, pero todavía no termino de entender por qué, el porqué de la oposición. Aunque cuando les explicas en particular de las situaciones vividas en la costa patagónica, eh, terminan por entenderlo, terminan entendiendo que hay una ley original, que es la primera de todas, la 22674, que nos iguala en condición con la gente de Malvinas. Y también entienden que hay 17, 18 muertos hasta ahora son los que nosotros manejamos, sabemos que hay más pero esos, 17 muertos están reconocidos por ley en la costa patagónica, mueren a consecuencia del conflicto y están reconocidos en igualdad de condiciones con los de Malvinas, alcanzados por todos los beneficios. O sea, ¿por qué los muertos son reconocidos y los vivos no? Entonces, acá acá hay un problema que hay que subsanar. hay responsabilidad de todo los gobierno por, no tomar el caso Malvinas con toda la seriedad y con toda la preocupación que esto, que esto hubiese merecido, digamos, ¿no? Es la, primera vez en los últimos 150 años que Argentina estuvo en un enfrentamiento bélico y, y no, no se trató como los países normalmente del mundo mm. tratan a sus soldados. Creo que hay una responsabilidad concreta del Estado y principalmente una responsabilidad muy fuerte, muy específica de las Fuerzas Armadas, porque son ellos los que deberían haber impulsado el esclarecimiento de, y la, necesidad y los derechos de todos estos argentinos que estando bajo bandera hoy no tienen ningún tipo de reconocimiento, solamente la medalla. Y con eso no alcanza. acá que vamos a estar hasta que tengamos el certificado como veterano de guerra de Malvinas, porque es lo que somos, no, no, esto no es una, un capricho. Eh, hay leyes internacionales y leyes nacionales que nos amparan y a eso nos ajustamos. atrás de este campamento hay unas 300 y pico personas, 350 personas. O sea, activamente, diariamente, no rotando en, el mes, pero es ininterrumpido. O sea, hace 500 y pico de días que no dejamos de estar permanentemente las 24 horas y después para los gastos generales cada uno aporta lo que puede. Digamos, en general se estableció una cuota de 25 o 30 mangos eh, para los que estamos formando esto, como para mantener la comida de la gente, la, los gastos por ahí de teléfono, lavado de ropa, eh, si tienen que ir a bañarse, bueno, todo, todo lo que necesita esto para sostenerse. Tenés que estar a disposición, bajo la misma orden militar, digamos, en, zona de guerra y, por eso estás en riesgo. Y eso, eso es lo que da la veteranía. No Yo lo que no entiendo es que éramos, fuimos todos en la misma guerra, peleamos con el mismo enemigo y terminamos siendo enemigos entre nosotros. Claro, totalmente. Eso, es lo loco, ¿sabes? Eso es lo loco de todo esto.